အားလုံးမင်္ဂလာပါယနေ့2022နိုဝင်ဘာလ16ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ World COPD Day အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ COPD အကြောင်းအရာလေးကိုအချို့ share လုပ်ချင်ပါတယ် COPD ဟာယောဂသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ history taking clinical examination တွေပါဝင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ယောဂသတ်မှတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ spirometry ဆိုတဲ့ spirometer နဲ့မစမ်းသပ်တဲ့၍ COPD ဟာ confirm မဖြစ်ပါဘူးဒီနေရာမှာ COPD diagnosis ကအရေးကြီးလို့လားအဲ့လောက်ကြီးဒါမှပါပဲနဲ့ရောလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရင်အခြေအနေရတော့လုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ spirometry မပါပဲနဲ့ COPD သတ်မှတ်ဖို့ခက်တယ်လို့ COPD လို့သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ irreversible disease ဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာတယောက်ကိုယောဂသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတော့ခိုင်လုံမှုကအရေးကြီးတဲ့အတွက် spirometry မဟုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ COVID-19 ကာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနေတဲ့ အခြေအနေရရကြောင့် spirometry ကိုကျွန်တော်တို့ဆေးရုံနေဆေးကန်းတွေမှာလွယ်လွယ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကကုသယောဂါကာလမှုတို့ပါအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြည်လည်သွားပြီးပြန်လုပ်နိုင်မှာပါအားလုံးလည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပထမ share လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ COPD လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝတွေက smoking ကိုပြေးပြီးမြင်ပါတယ်ဆေးလေးတောက်တဲ့သူ smoker တွေဟာ COPD ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် COPD ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းဟာဆေးလေးတောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူနာကို history မေးတဲ့အခါမှာ smoking history မရအရမေးလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာအကုန်မမှန်ဘူးဆိုတာခုခေတ်မှာကောင်းကောင်းသိလာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COPD အောက်စုရဲ့အောက်မှာ non smoker COPD ဆိုတဲ့အုပ်စုကြီးကအကြီးရှိနေပါတယ်ဒါတွေကိုယနေ့ခေတ်မှာပို့ပြီးတော့သိလာပါပြီဒီအချက်ကိုဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်သုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ non smoker COPD ဆိုတဲ့အဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ low birth weight တို့နောက် malnutrition တို့ infectious diseases like tuberculosis တို့ဒါတွေဟာ COPD ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ TB အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ TB ဟာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ COPD ကိုခြံထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကတော့မသိခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့တိတိတတ်တာကြီးကျွန်တော်တို့ရှာလို့တွေ့နေပါပြီ ။ဒါကြောင့်မလို့ TB ဖြစ်ရင်လည်း COPD ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် history taking မှာ TB ရှိသလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့နံပါတ်3ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကတော့ lower respiratory tract infection တွေနဲ့ COPD နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်မလားပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာက TB လိုယောဂတွေဟာ lungs မှာ structural damage ကိုခြံထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ scar တွေခြံတယ် bronchitis တွေဖြစ်တယ်။သူတို့က COPD ကိုတစ်ချိန်မှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာကြပြီ။ ခုလောလောဆယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID-19 ကာရောဂါကာလမှာဒီ COVID-19 ဟာ lower respiratory infection ကိုရစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ COVID-19 အပြင် after COVID-19 era ပေါ့ကျွန်တော်တို့ COPD တွေပုံများများလာမလားဒီချက်ကကျွန်တော်တို့အလေးပြုစဉ်းစားမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မှန်တွေကျွန်တော်တို့သိမ်းထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ respiratory symptom တွေနဲ့လာရင် COPD များဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို share လုပ်ချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ယခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ World COPD Day ရဲ့ theme လေးနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တာပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ World COPD Day ရဲ့ theme ကတော့ Your Lungs for Life ဖြစ်ပါတယ်ဒီ themes ကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တသက်စာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဆုတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အသစ်ထဲဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငယ်စဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တသက်လုံးအတွက်ဒီအဆုတ်လေးကိုမထိခိုက်မပွန်းပွဲအောင် စောင့်ရှောက်သွားဖို့ဟာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ TB လိုယောဂမျိုးမဖြစ်ဖို့ COVID-19 လိုယောဂမျိုးလည်းမဖြစ်ဖို့အဆုတ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ဆေးလိပ်တောက်သုံးခြင်းတွေကလည်းရှောင်ကြဉ်ဖို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးသောဆရာဆရာမအပေါင်းတို့လည်း COPD ကကင်းဝေးပါစေ COPD ကိုဖြစ်စေနိုင်သောယောဂအပေါင်းကလည်းကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့တာရင်းနဲ့ညီကုန်းချောအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ CFAM, caring for well-being.